مرحبا بكم في حلقه جديده ديال يلا معايا كما كتعرفوا فيما غنبدا نسافر غنديكم معايا باش تكتشفوا معايا داكشي اللي شفت اللي عجبني اللي surtout استفدت alors دابا انا في المطار ديال شنغهاي غادي نمشي لداليان وقع لي واحد الحاجه <laughs> خطيره وعجيبه جدا آه، كانت آه الحوايج كيوقعوا وصلت لشنغهاي إيه، شنهاي بوغ الي اداليان إيه، mauvaise météo شتاو البرد والرعد والتبروري قالك الطياره ما كايناش c'est pas grave. بقينا في شنغهاي كالكو جوغ ملي جينا نمشيو مشكله كبيره باش تعاود تلقى الطياره parce que كانوا خمسه ولا سته ديال les vols كلهم تلغاو donc كلشي باغي يمشي اي ايبا مشينا ل l'hôtel اللي كنا فيه قلنا لهم اودي الله يخليكم واش تقدروا تعاونونا راه voilà عندنا مشكله ديال البيي الوغ حاجه غريبه جدا وقعات نو سيلمون خداو les billets plus les passeports ديالنا وتكلفوا حد هنايا قليل اللي كيهضر بالانجليزيه donc في l'aéroport باش تفاهمنا معاهم مصيبه كبيره خداو لي بيي قلبونا على البلاصه imprim او لينا لي Et jusque-là, que ah, oh, عجيب c'est super, donc euh, magnifique. ملي كنا غاديين قالوا لنا لا ما تخافوش راه الناس ديالنا ديال لوطيل غتلقاوهم تما كيتسناوكم في المطار كيتسناوكم باش يديروا معكم check-in وباش يعطيوكم les boarding pass ديالكم وباش يوصلوكم limite حتى للطياره effectivement مع الوصله لقيناهم كيتسناونا في بلاصه ديال فين غيحطنا الطاكسي واحد le service impeccable pourtant زعما قريت في الخارج ما خليت فين سافرت اول مره في حياتي شفت شي service بحال هكايا donc ملي بجيت انا كنهضر مع السيد قلت له شي واش حنا بوحدنا اللي درتو معنا هاد le traitement بحال هكايا ولا كديرو مع كلشي قال لي لا لا لا حنا عندنا في l'hôtel واحد le département سميتو problem solver مشكله عند client عندنا un département حنا عندنا هدف واحد في كل client مشكلته كيما بغات تكون اي فكرني في T. Harv Eker c'est coach ميريكاني اللي كان كنحماق عليه وكنمشي très souvent ندير معاه des formations كانوا داروا معايا واحد النهار واحد الاستجواب قالوا له شنو كدير في الحياه قال لهم كاين اللي كي كي كيسميني انا coach ولا كيسميني businessman ولا كيسميني آه، آه، آه، انا un trainer قال لهم لا انا problem solver هادشي اللي كندير كنمشي نشوف المشاكل ديال الناس وكنحل لهم مشاكلهم إيه قال لهم si بغيتو تعرفوا شحال كتربحوا الفلوس سيروا تقلبوا على شحال ديال المشاكل كتفكوا الناس شحال ديال الجرات كتفكوا الناس الا كتفكوا شي شنيتيفه ديال مشاكل الناس راه عندكم شنيتيفه هاد الفلوس فكيتوا بزاف ديال المشاكل ديال الناس راه غادي تكون عندكم بزاف ديال الفلوس باسكو سا دوفيان اكسبونونسييل سي فغي بوغ الناس اللي باغيين يطيحوا الوزن سي فغي بور الناس اللي عندهم مشاكل ديال الظهر الناس اللي عندهم مشاكل ديال الراس الناس اللي عندهم مشاكل ديال الثقه في الناس سي فغي بوغ الناس ديال اللي عندهم الطوموبيلات الناس اللي جالسين كيفلو له عندهم مشكله ما قادريش ياخذوا الطياره ما كيهضروش la langue. donc c'est très simple هادي اليوم آه كنت عارفاها مي اليوم عشتها كنت عارفه بما تيرها بيكر تعلمتها منه كان كيقول لهم انا كنسى المهنه ديالي انا problem solver اللي عنده شي مشكله كنفكها ليه في نطاق آه، المهنيه ديالي والتقنيه ديالي اليوم عشتها كنوعدكم بما اجتهادي كنت انا عايشه بحال دابا في المغرب وكن supposons هاد المدينه هي سميتها مراكش كان هذاك l'hôtel ما عمرني نبدلو علاش حيت فكوا ليا الجره et c'est comme si quelque part la prestation de service عطاوها ليا تالمو مجهده تالمو مزيانه تالمو آه، عاونوني كنت نبقى معاهم fidèle نبقى معاهم باستمراريه الناس اللي عندهم ان بيزنيس تنطوا ليا مزيان فو فولي غاردي لي كليون ديالكم بغيتو les clients يكونوا معاكم fidèles دوفوني ان بروبليم سولفر ديالهم كلهم جراد ديما اي فوز علي فوار ما يبدلوكمش واخا يجي عندهم شي client واحد اخر اللي هو concurrent un concurrent ديالك اللي يعطيه الثمن رخص من اللي كتعطيه ما غاديش يبدلو حيت غتبقى ليه انت دائما في الذاكره you are his problem solver اوكي دونك كنت بغيت vraiment نشارك معكم هادشي دابا غادي نخليكم حيت عندي الطياره غادي نمشي لداليان عندنا ان شاء الله بولا بروشين فيديو توجور ان شين كنت معكم نهيد رشيد هذا هو الله يحفظكم